que, hay que creérselo un poco más. Y esta canción sobre todo es agradecimiento al público. Y, y quiero contar, mira, esta canción se queda atrás, ahora mío lo que es mío. La más maja, ¿eh? sin lugar a dudas, vamos. Tuve una etapa bastante dura de, oye, yo sé cantar o no sé cantar, eh, me salen mal las galas, yo sigo para eso, ¿no? Entonces yo creo que siempre lo he sabido hacer, pero cuando tienes la moral baja, si eh, a ti te dicen que eres fea todos los días, al final te lo a creer. Entonces, al decirme los defectos y no las virtudes, me ocurrió que pensé que yo era la peor del mundo. Solo es cuestión de corazón, del que tengo yo en el pecho, de los que cantan me han hecho. Es que te hace falta seguir y es perfecto. Hay un compañero tuyo que está viviendo una experiencia en, eh, Supervivientes, ¿lo has visto? A Jesucristo Manuel? Hola Jesús, yo sé que todavía estás ahí sufriendo. <laughs> yo creo que a él le gusta mucho la aventura, es deportista y, y ¿por no? De paso nos promocionamos. ¿Crees que va a haber mucha gente que se descargue tu canción a través del móvil? ¿Crees que es una buena manera de promocionarte? Vamos a ver, nunca se puede saber porque late en lo profundo, si me lo dice el mundo.